Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a alina. Mulțumesc, Carmen, pentru verb. Pentru mine, și doar pentru mine, uh, a alina înseamnă a te ruga uh, în liniște și fără ca acea persoană să știe pentru acea persoană, pentru cineva. Uh, nu înseamnă altceva o să dau definiția din DEX. Uh, pentru mine chiar asta înseamnă. E simplu. Pentru tine ce înseamnă Alina? Ciao!